tu mewn i'r atom. Mae'r atomau yn dal priodweddau, ond beth sy'n gwneud atomau o haiarn, oxygen a hydrogen ac yn y blaen yn wahanol o'i gilydd? Yw ateb hynny, mae'n rhaid i fi esbonio'r strwythyr mewnol yr atom. Mae atomau yn cael eu gwneud o'r onynau isatomeg, ac mae yna tri math o'r onynau isatomeg sydd yn pwysig mewn cemeg. Yng nghanol pob atom, mae yna nucleus, ac yn y nucleus, mae gronynau proton a neutron yn bodoli. Mae gronynau electron yn troi o gwmpas tu fas i'r nucleus. Mae'r priodweddau gronynau isotomig yn bwysig. Mae gyda nhw priodweddau o faint a gwefr. Mae gwefr o bositif 1 gyda ffrotonau, negatif 1 gydag electronau, a does dim gwefr gyda neutronau. Mae maint o un gyda neutronau a phrotonau, a maint o bron dim gydag electronau. Mae'r protonau a neutronau yn y nucleus yn rhoi cyfri am bron yr holl fas yr atom. Mewn nucleus, mae yna o gwmpas yr un rhif o neutronau a phrotonau. Mae'r grym a tyniad trydanol rhwng yr electronau a'r protonau yn cyfrifol am gadw'r electronau mewn orbit. Mewn atom, mae na'r un rifo electronau a phrotonau er mwyn gwneud gwefr cyflawn yr atom yn neutral. Mae'r nifer o ronynnau niwtron, proton ac electron yn gwneud atomau yn wahanol o'i gilydd. Mae yna ddyffiniadau eraill sydd yn bwysig hefyd. Elfen ydy cemegol gydag atomau sydd ag un rhif o brotonau. Yn y tabl cyfnodol, mae'r rhif atomeg neu'r rhif proton yn cynrychioli'r nifer o brotonau. Felly, mae 8 o brotonau gyda'r elfen oxygen, 6 gyda'r elfen carbon a 26 gyda haearn. Mae'r rhif mas yn cynrychioli'r nifer o brotonau a niwtronau mewn cyfanswm. Os newch chi dynnu'r rhif atomeg o'r rhif mas, cewch hi'r nifer o niwtronau yn yr elfen. Yn yr enghraifft yma, mae yna 30 o niwtron mewn haearn. Gall elfennau gael niferoedd gwahanol o niwtronau yn y nucleus gyda'r un nifer o brotonau. Gelwyr y rhain yn isotopau. Ystyriwch haearn fel enghraifft. Mae isotopau haearn 56, 57 a 58 yn bodoli. Mae defnyddio'r cyfrifiad blaenorol yn dangos bod na 30, 31 a 32 o neutronau yn yr isotopau hyn. Yn y fideo hwn, dyn ni wedi mynd dros rhannau isotomeg yr atom, ystyr y gair elfen, rhai pethau am y tabl cyfnodol, ac isotopau.